Səhabələr bu ümmətin nəfs baxımından ən yaxşısı, qəlbləri ən salih olanı, ən dərin elmlisi və ən az özlərini yükləyən idilər. Onlar Uca Allahın kitabında və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve selləm öz sünnəsində olan qəsdini ümmətin içində ən yaxşı bilənləridir. Və insanların içində kitab və sünnəyə ən çox əməl edən, ən gözəl nəsiyyət edən və bidət və havalardan ən uzaq olandır. Onların bizim üzərimizdə haqlarındandır ki, onların fəzilətindən səhi olanları etiraf edib təsdiq edək. Öndə gedən olduqlarına və yaxşılıq və xeyirxahlıqlarına görə onları qəlblə sevib və dillə onlardan razı qalaq. Onların sözlərini qəbul edək və onlardan nümunə götürək. Onların hər hansı birinə qarşı kim və nifrətdən qəlbləri salamat saxlayaq. Onları təhqir edib söyməyin daha şiddətli haram olmasına inanaq. Çünki bunda Quranın onları tərifləməyi təmizə çıxarmağı və onlara gözəl sonluqlar vəd etməyinə qarşı ziddiyyət var. Eləcə də Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm qarşı ədəbsizlik vardır. Çünki o onları sevməyi əmr etmiş və onları söyməyi qadağan edib demişdir. Mənim səhabələrimi söyməyin. Nəfsim əlində olana and olsun ki, sizdən biriniz Uhud dağı qədər qızıl sədəqə versə, onların bir və ya yarım ovuc verdiyi sədəqəyə çata bilməz. Aralarındakı mübahisələrə qarışmayaq və onların ictihad etdiyinə və buna görə savab qazandığını etiqad edirik. Çünki onların doğru olanına 2 savab, səhv olanına isə 1 savab vardır. Onun səhvi iştihad etdiyinə görə bağışlanır. Onlardan birinə şamil oluna bilən pis işləri yaymaqdan çəkinək. Çünki bunların hamısı uydurulmuş bir yalandır. Onların sübuta yetirilən pis işləri isə çox azdır və onların yaxşı əməllərinin dəryasında batmışdır. Onların hamısının fəzilətli olmasına və fəzilətdə bir-birindən üstün olmasına etiqad edirik. Onların ən fəzilətliləri Rəşidi xəlifələrdir. Sonra cənnətlə müjdələnən 10 nəfər, sonra Bədir döyüşündə iştirak edənlər, sonra Ridvan beyyətinin iştirakçıları və s. Onlar üçün dua edək, onlara rəhmət oxuyaq və onlar üçün bağışlanma diləyək.